tunggu sebentar dan flash disk kita sekarang sudah bisa digunakan kembali oke selamat datang kembali di channel saya uh, kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi Windows was enabled to complete the format ketika memformat flash disk oke okay. sebenarnya ada empat cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara tradisional, melalui dan dismanagement dan menggunakan aplikasi. Oke, yang pertama kita menggunakan cara tradisional. Dia di sini adalah uh, cara yang paling mudah untuk memformat flash disk ya. Kita klik kanan. Kebetulan sini saya ada flash disk yang korup kita coba klik kanan format oke okay kita beri nama label plastis kita centang atau tidak centang tidak apa ya oke okay. iya gagal ya untuk cara yang pertama dia gagal Windows was unable to complete the format oke okay. uh, eh, kita lanjut dengan cara yang kedua yaitu uh, dengan melalui command prompt ya cmd dengan perintah format di sini kita run cmd run sebagai administrator uh, ketika di sini kita ketikkan perintah uh, format ya kita lihat dulu uh, tuh. kita lihat dulu uh, label flash disk kita dia iya oke okay. i kemudian titik dua tekan enter nah, kemudian akan ada tekan lagi seperti ini tekan enter lagi ya oke okay. oke okay, tunggu sebentar apakah cara ini berhasil ya oke okay. oh sepertinya gagal ya untuk cara kedua melalui CMD oke okay, baiklah kita langsung cara yang ketiga yaitu melalui this management untuk format flash disk yang korup ya oke ketik di sini disk mgmt dot eh, msg ya karena dia Microsoft configuration eh, jika eh, teman-teman menggunakan Windows 10 bisa langsung ketikkan disk management untuk masuk ke nya. ya di sini sudah tampil menunya ya uh, baik, baik tunggu sebentar dia uh, eh, melawat informasi eh, konfigurasi hard, hard disk kita ya disk internal maupun yang eksternal nah ini disk null ya adalah hard disk kita ini hard disk internal kita ya tunggu sebentar nah uh, ini adalah uh, hard disk internal kita ya untuk flash disknya sendiri dia ada di bagian uh, bawah yaitu di satu di sini setelah dia unallocated kita coba klik kanan uh, new simple volume dan kita klik next uh, iya kita beri uh, drive kita iya kita beri nama labelnya kita fd baru oke okay. kita untuk file systemnya kita ganti uh, eh, ntfs ya kita coba untuk memformat flash disk yang korup oke okay. ya tunggu sebentar dia masih loading ketika habis kita klik ok tadi oke okay. sebentar harusnya berhasil ya karena cara ini yang merupakan cara yang umum yang paling sering berhasil oke okay, bisa kita lihat di sini sudah berhasil oke okay, sekarang flasi kita uh, dapat digunakan kembali oke okay. uh, eh, sebenarnya cara yang terakhir ini uh, adalah cara yang harus kita lakukan jika langkah ketiga ini gagal ya dan cara yang keempat ini yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga third support software saya saya menggunakan Asus Partition Master karena ini merupakan aplikasi yang sangat mudah ya untuk menggunakannya kita bisa format partisi di sini kita bisa delete partisi iya kita coba formatnya kita beri nama label dan ketika kita exit dia akan memberikan pilihan kita klik yes oke okay. Thanks. Jangan lupa share, like, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.